اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ملکات فعالیہ الہیہ نے نور فعال فی الملکات کا جلوہ دیکھا تو انہیں قبلہ قرار دے کر دیکھا فوراً اس نور کا سجدہ کیا اس کے بعد اس نور کو سلب اسماء الحسن سے وطن ملکات فعالیہ میں نزول کا اذن ملا اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا یعنی یہ نور سلب سلب ملکات سے وطن مرتبہ عرشیہ اور ثانیہ میں منتقل ہوا اس کے بعد بطن عرشیہ ثانیہ کی سلب سے بطن مرتبہ المایہ میں منتقل ہوا پھر مرتبہ المایہ کی سلب سے بطن عالم ملک میں منتقل ہوا پھر یہ نور عالم ملک میں امہات سرات کات کے بطن میں منتقل ہوا جن کے ساٹھ ساٹھ باطن تھے ان میں سے ایک ایک کر کے اس نے ساٹھ سرادکات جلال کو زینت بخشی اس کے بعد ساٹھ سرادکات عزت کو زینت بخشی اس کے بعد ساٹھ سرادکات فخر کو زینت بخشی اس کے بعد ساٹھ سرادکات کبریا کو زینت بخشی اس کے بعد ساٹھ سرادکات قدس کو زینت بخشی اس کے بعد ساٹھ سرادکات جبروت کو زینت بخشی اس کے بعد ساٹھ سرادکات نور الابجز کو زینت بخشی ان کے بعد بارہ امہات الحجاب کے ابتان میں جلوہ آرا ہوئے جن میں سے ہر حجاب کے ستر ہزار باطن تھے گویا آٹھ لاکھ چالیس ہزار بواطن میں یہ منتقل ہوئے اور ہر باطن نے انہیں قبلہ قرار دے کر ان کا سجدہ کیا ان حجابات کے نام یہ تھے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یعنی حجاب قدرت حجاب عظمت حجاب حجاب رحمت حجاب سعادت حجاب کرامت حجاب منزلت حجاب ہدایت حجاب نبوت حجاب حجاب اور حجاب شفات ان کے بعد یہ نور امہات سماویہ سابع سابع کے بطن میں سین علیف سابع آئین ہے سابع کے بطن میں منتقل ہوا یہاں بھی انہیں قبلہ قرار دے کر سجدہ کیا گیا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا کسی عالم نے انہیں سجدہ نہیں بھی کیا یعنی کسی دنیا نے عالم نے انہیں سجدہ نہیں بھی کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں صورت شعراء میں فرمایا ہے وہ تو کلے بو کا فساجدین یعنی ہم نے آپ کے نور کو ساجدین میں منتقل ہوتے ہوئے خود دیکھا ہے یعنی کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس نے آپ کو قبلہ قرار دے کر ہمارا سجدہ نہ کیا ہو اس کے بعد عالم ناسود کی باری آئی اس میں سب سے اول مقام نسبتیا اور روحیا کے بدن کو شرف بخشا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد, محمد اللہم صلی اللہ محمد وال